And waking up from that bed did there asleep And waking up from that bed did there asleep And waking up from that bed there asleep And waking up from the bed there asleep There asleep, there Did there asleep Dead asleep, dead asleep, dead asleep I wake up confused from that deep sleep too Analyze ideas that are not complete Worries come Some men win wrong, some men play best No execute, oh shit no Quise escapar, el as que traía abajo de la manga Y todos guacharon al parecer planeé Más de lo normal que lo arruiné mate lo tenía facilitado Man, I go back to the game Gadget but life ah, I go back the game Gadget but life I back to the game Gadget but life Hey, return to place That market me forever Feel nostalgic, feel a living Where you sadly, well un plato roto, pegado con coca loca. Puro veneno como un garrafón de agua loca. Ah, como garrafón de agua loca. I'm waking up from that very deep sleep. Ah. I'm waking up from that very deep sleep. Deep sleep. Ah. I'm waking up from that deep sleep. I waking up from that to sleep to sleep Y voy despertando No quiero saber nada de lo que me está rodeando Por eso mejor me levanto y me quedo rolado Para evitar que vean mi cara de amargado O de manilla ojeroso, todo placazo mi cara de amargado o de malilla ojeroso, todo placoso. Mi cara de amargado, de malilla de ojeroso, todo placoso. Mi cara ha marcado de malilla ojeroso Todo placoso, todo placoso